Foi! Se faz a cesta, pula a casinha. Se não, não pula. Só duas chances, só duas. Tá, mas organiza, não para, não para, não para, continua. cabeça agora, só Ok. Beleza.